camino lento al atardecer bajo las nubes anaranjadas, pensando solo en tu ser, en nuestras almas abrazadas. Paso a paso pienso en ti, abrazada siempre junto a mí, andando cada vereda juntos, recorriendo infinitos mundos. Imagino el viento en tu cabello ondeando ante el infinito cielo. Yo acaricio y abrazo todo tu ser. Siempre lo imagino hacer.